İşte onların oraya ancak korku içerisinde girebilmesine izin verilir. Onlar için dünyada zillet vardır. Ahirette de onlar için büyük azap vardır. Yeryüzünde Hazreti Allah'ın mescitleri Cenab-ı Hakk'ın rızası için toplanan insanların bir araya geldikleri andan itibaren oluşan mekana denir. Bu bazen çölün ortasıdır, bazen denizin kenarıdır, bazen de pikniğe gitmişsinizdir. Beraberce oturup Rabbinizi andığınız, onun hikmetini, hakikatini anlamaya ve kavramaya çalıştığınız yerdir. Cenab-ı Hak şimdi bir zulümden bahsediyor. Zulüm sadece bir kubbenin ya da minaresi olan bir mevkinin altında Rabbimizin anılmasının engellenmesi değildir. Bizler Rabbimizi hayatımızın her aşamasında, her yerinde, her şekilde anmakla mükellef olanlarız. Onu andıkça onunla beraber olanlarız. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde Allah-u Zülcelal'in zikredenlerle beraber olduğunu beyan ediyor. Bunu anlamak, bunu yaşamak ve bunu kavramak hikmet ve hakikat deryasında bir letafettir. Öyleyse ayeti kerimede beyan edildiği üzere Hazreti Allah'ın mescitlerinde onun zikredilmesini yasaklayanlar bizim güncel hayatımızda dışarıdaki adamlardır. Buna unutturmaya çalışan dışarıdaki adamlar diyoruz ama aynaya bakmanın zamanı gelmedi mi? Dışarıdaki adamlar, kafirler, münafıklar bizim Rabbimizi anmamızı engelleyecek olan şeyleri yapmakla yükümlü değiller mi? Ama esasında aynaya baktığımızda gördüğümüz kendimizde var olan nefsimiz. Onu anmaktan her an bizi uzaklaştırmaya çaba sarf ettiren değil mi? Ve şu vücut dediğimiz yer. Rabbimizin her bir ayetin tecellisini gördüğümüz her bir azamız. Aslında işareten birer mescit hükmünde değil mi? Sonra evlerimiz, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuzla oturduğumuz o yer. Eğer namaz kılıyorsak, Kur'an-ı Kerim okuyorsak, beraber yiyor, beraber ağlıyor, gülüyor, beraber misafirlerimizi ağırlıyorsak, ağırladığımız misafirlerle beraber Rabbimizi, peygamberimizi ve bugüne kadar gelmiş geçmiş olan büyük zatları anıyor ve anlamaya çalışıyorsak birer mescit hükmünde değil mi? Öyleyse Cenab-ı Hak buyuruyor ki yeryüzünde her kim benim anıldığım yerin varlığını engellemeye çalışıyorsa o zalimdir. Yani sadece camilerde ezanı susturmaya çalışanlar değil veya ezanı zamanında Türkçeleştirip de unutturmaya çalışanlar değil zalimler. Zalimler aynı zamanda bugün evimizde bizleriz. Çocuklarımıza Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatmayan, evimize yorgun argın gittiğimiz için açıp televizyonu eşimizden kalan dizinin devamını seyretmeye çalışan bizler de o zulümatın bir parçası olmuyor muyuz? Çünkü onun zikredilmesini yasaklamıyoruz ama varlığına engel oluyoruz. İşte o zaman bu zulümattan bir parça üzerimizde taşıyoruz. Ayet-i Kerime'nin bir başka yeri çok önemli. Onları harap etmeye çalışan da buyuruyor Hazreti Allah. Yani yasaklama bir yana bir de harabiyet tarafından bahsediyor Cenab-ı Hak. Evet evlerinde oturup o evlerinde hiç Allah kelamı konuşmayanlar var. Bir de harap edenler var. Ne demek o harap etmek? Mesela örneğin baba evine gelmiş. Demiş ki kapatalım şu televizyonu. Biraz Rabbimizi analım. Biraz Rabbimizi konuşalım. Biraz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyalım. Şu kadı yazın şifa şerifinden okuyalım dediğinde evdeki hanım da dizi var şimdi ya dursun demiş. Veya hanımefendi tutmuş çocuklara bir dua öğretmeye çalışırken baba da ya bırakın şimdi onu Biraz eğlencemize bakalım demiş. Harap etmiş muhabbeti. Muhabbeti harap eden mescidi ne eder? Elbette mahvu perişan eder. Bu hakikatle o zulümattan bir parça üzerine bulaşmış olur. Öyleyse evlerimizdeki zulümatın bir sebebi de Rabbimizi anmaktan uzak oluşumuzdur. Evet şimdi Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İşte onların oraya ancak korku içerisinde girilmesine izin veriliyor diyor. Bunlar kafirler için ama dikkat. Onlar için dünyada da zillet vardır diyor. Evet şu anda ülkemizin pek çok evinde zillet esip duruyor. Kadınlar öldürülüyor, işkenceye tabi tutuluyor, kocası kadını dövüyor, yani bir taşı parçalarcasına vuruyor ve ne yazık ki öldürüyor, dinayet işliyor. Çünkü o evlerin hiçbirinde Rabbimiz anılmıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerine olan merhameti hiç konuşulmuyor. Hatta Hazreti Ayşe validemizin en ufak parıldamalarına karşılık Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebessümü ve geniş yürekliliğinden hiç bahsedilmiyor. Yeryüzü ve ev azap oluyor, her taraf zulümatla doluyor. Ayet-i kerimede zulümat açıkça beyan ediliyor onun isminin zikredilmesinin yasaklandığı ya da harap edildiği yer. O zikri yasaklayanlar elbette kafirler. Hiçbir Müslüman evinde Allah'ın zikredilmesini yasaklamaz. Ama bizler onu harap eden bir hayat içerisinde değil miyiz? Hani harap olduk diyoruz ya. İşin hakikatini şöyle özetleyelim. Rabbini zikretmeyen harap olur. Rabbin zikredilmediği evde zillet olur. Rabbin zikrinin sokaklara taşmadığı ülkede zalimler abad olur. Evet hiçbir zalim zulümatıyla abad olmaz desen de sen o eziyeti çekmeye mecbur bırakılırsın. Kalın sağlıcakla.